इस दिन में गुना तो हो बुरी नहीं जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं जिस दिन में गुना हो बुरी नहीं नहीं जिस जीवन में तू ना वो जीवन Diva. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं जिस जीवन suji